Hola, soy Connie. Muchos me conocerán como Connie y Connie y este es mi canal. En el día de hoy veremos el unboxing de Sakura Candy Boss de agosto. Antes de empezar, quería decirles que grabé con celular en mano porque rompí mi trípode. Era barato, valía luca, pero era el único que tenía. Así que tuve que improvisar un poco con la mano y una mesa de noche. Em, ya, ahora sí, sigamos con el video. Cuando abrimos la caja, lo que podemos ver es un montón de dulces muy ricos. Con una pequeña postal de la tienda, la cual puse en mi mosaico de póster y postales. Eh, o sea, en mi closet. Una de las cosas que me llamó primero la atención fue este lindo set. Literalmente es un haz tu propio dulce en casa. Si no me equivoco, de manera azarosa colocaron distintos Do Your In Your Style Candies en las cajas y a mí me tocó el muñeco de nieve. Luego me encontré con esta bolsa rica de puros muchis frutales y creo que son de Taiwán. Están rellenos con una especie de mermelada de cada fruta que sale en el paquete. Yo probé el de naranja y estaba súper rico. Oh my god, estos chocolates no aguanté, me los comí al tiro. Son como semillas con sabor a arroz. Eh, similar al arroz inflado de natu, y eh, envueltos en chocolate. Son muy ricos y, están obligados a probarlos, en serio. Oh, y adivinen qué, más mochis. Estos son de durazno, creo, porque hay bicicletas. Y de melón. Estos son mochis japoneses, y esto lo sé porque la hiragana lo delata. Esto no sé qué carajos es, son como unos palitos dulces que se chupan, creo. Jamás en mi vida los había visto. Pero aún así se ven ricos. Luego tenemos a estos dos dulces, uno sabor frutilla y el otro sabor smoothie, de banana y frutilla. Y de curiosa los abrí y eran masticables. <laughs> y no aguanté, me comí uno de smoothie. Sabía helado me encantó. Definitivamente compraré el smoothie la próxima vez que lo vea. Los amados pokis. Hay muchas variedades de pokis y a mí me tocó los sabor crema. No son mis favoritos, pero aún así me gustan, son muy ricos y acompañan bien con los helados. Estas son jaleitas que se comen apretando el envase. Me dieron sabor durazno y manzana. Su envase es súper tierno. Estos, la primera vez que los vi, juré que eran más masticables y no. Son chicles sabor frutilla y huelen a chiquitín. No soy fan de los chicles, pero creo que les daré una oportunidad a estos. Estas paletas me recuerdan a las de Ambrosoli. Creo que son sabor manzana y plátano. Me trae recuerdos de la niñez es ver estas paletas cuando ponían las ambrosoli en las bolsas de dulces de cumpleaños. Este es un quequito de manzana. El sabor de la manzana era super suave y era muy blandito cuando lo mascabas. Eh, no sé qué marca es, pero lo necesito de nuevo en mi vida. Estas galletas sabían casi igual a las Oreo. Son como Oreos coreanas, son muy muy ricas. 10 eh, de 10. Ojalá verlas pronto en alguna caja futura. Y estos, amigues míos, son waffles sabor pizza. Yo debería dejar de sorprenderme por los sabores. Hablando de sabores, papas Lays con sabor a queso. O sea, sí, aquí en Chile también existen, pero el paquete es más bonito en estas papitas que las que venden aquí. Una bebida de Pokémon. Esta es sabor naranja y tiene un Charmander como personaje representativo. Esta bebida es un agua gasificada con sabor de naranja. Y por último tenemos esta deliciosa bebida, Bubble Milk Tea sabor chocolate. Y eso fue todo lo que había en la Sakura Candy Box Deluxe. 20 dulces asiáticos distintos. Si están interesados en saber dónde la conseguí, la compré en su tienda oficial, sakuracandybox.cl. Esta no es la única caja y el único producto que tienen. Les recomiendo pasarse por la página, quizás encuentren algo que les guste. Dejaré la página y las redes sociales de Sakura Candy Box abajo en la descripción de este video. Muchas gracias por acompañarme en este unboxing. Quedé satisfecha con los productos que me tocaron y probablemente en un futuro cercano vuelva a comprar otra caja. Recuerden suscribirse, darle like y dejar tu comentario. Nos vemos pronto. Chau chau.